menos estos e máis bombeiros. Vigo sen bombeiros non é segura. Vigo sen bombeiros non é segura. O conflito laboral que temos dentro do Servicio de Extinción de Incendios de Vigo se debe a que durante anos ha habido unha merma de, de persoal que se ha que eh, conseguido sanar de, facendo horas de, de reforzo voluntarias pero llevamos anos con esa deriva, chegando a un punto no que xa estamos dos tercios da plantilla que deberíamos estar, estamos falando que Vigo é unha cidade que debería ter 150 bombeiros, en estos momentos estamos de servizo 100, en os próximos cinco anos se van 48 bombeiros. Entón, a realidade é que o cambiamos ou se fai unha oferta pública de emprego que dé un servicio de, de, de garantía á cidade, o único que estamos facendo é poñendo en exposición aos traballadores, unha exposición que é estresante, e ademais non dando o servizo que debemos dar á cidade. Entón eh, chegamos a un punto de inflexión que dixemos que non, que é necesario dunha forma inminente que entren bombeiros na cidade e que desa maneira podamos estruturar o parque de bombeiros como merece a cidade de Vigo. a día de hoxe, eh, eh, coa, a plantilla que, que, que temos tan mermada, non podemos traballar con esos protocolos de intervención que nos garanten a nos un nivel de, de, de seguridade e que non nos permiten traballar como deberíamos traballar. O minuto 1 non o mismo que o minuto 10, que o minuto 30 nun incendio, non podemos chegar allí xa sabendo que somos menos dos necesarios, que vamos a traballar inseguramente e que non vamos a poder ter axuda de outros compañeiros. Sí a xente está con unha fatiga cónica porque acaba de sair fai 24 horas e volve a entrar outras 24 horas, e está facendo a mellor 4 gardas nunha semana de 24 horas, eso significa que un día sí, un día non, durante 24 horas. Aquí estamos vendo como compañeiros que lles doe o corpo, literalmente lles doe o corpo, teñen que estar en primeira saída, de forma reiterativa. Ata que se revirta nos vamos a seguir nos entendemos que é unha situación que os cidadáns deben saber e entender, e o que vamos a facer coas accións é chegar directamente muchos ciudadanos. ¡Bomberos solución! ¡Bomberos solución! bombeiros, solución! ¡Bomberos solución! ¡Bomberos